Neng piungan tuku lele Kue kui mong sepele Rasa ngarap aku Sing uis begawe tatu Bakal tak eleng eleng Lemu ngelarani hatiku Pesanku siji ci karma kui berlaku Jari malah nyepelake ninggal ke loro sing ning jero tak buktake yen aku iso urip tanpa sliramu kowe arep lunga saiki wes sakarep kowe kui mung sepele rasa ngarep aku sing wis bokawe tatu bakal tak eling eling leh mung larani hatiku pesanku siji karmaku tabuk takyat aku iso urep tanpa sliramu Koe arep lunga saiki wis karepmu nek piyu ngantuku lele Koe kui mung sepele rasa karep aku sek wis begawe tatu bakal tak eling eling lah mong larani hatiku pesanku siji karmaku berlaku neng piung ngantuk kulele Koe kui kang sepele rasa ngarep aku sing wis begawe tato bakal tak eleng eleng lemu mung larani hatiku pesanku siji karmaku berlaku pesanku karmaku berlaku piungan tuku lele kowe kui mung sepele rasa ngarep aku sing wis begawe tak